Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в Вологодскую филармонию. А, меня зовут Виктор Адзиевский, я джазовый продюсер, директор московского джазового агентства VR Jazz Agency. А, большая радость быть на этой сцене. А, был на ней ну, относительно не так давно и периодически появляюсь, и всегда очень приятно выступать в этом зале с изумительной совершенно акустикой, потрясающим оборудованием и, разумеется, удивительными музыкантами, которых я представлю буквально а, через несколько секунд. И а, как ваше настроение? Как вы вообще настроены на музыку? Потому что я обычно не для красного словца говорю, что я привез нечто особенное, нечто удивительное. И а, позвольте вас спросить, а, а, кто из вас до этого был на концертах? может быть, которые я организовывал. Вот поаплодируйте. Так. Но ну, вас все-таки пока не, не, не так уж и много. То есть большая часть людей пока меня еще не знает. Хорошо. А я имею такую особенность стараться удивить свою публику потрясающими джазовыми музыкантами, которых я а, безумнейше совершенно люблю и считаю, что у них потрясающая музыка, потрясающее искусство. И это, несомненно, применительно и к сегодняшнему гостю, который появится на этой сцене. Это квартет норвежского гитариста и вокалиста, как вы скоро-скоро э, <laughs> убедитесь, потому что когда я приглашал его в тур, я думал о нем в первую очередь как о гитаристе, но когда я услышал, как он поет, то я понял, что нам нужно смело просто вот делать отдельную программу, посвященную, а, например, Фрэнку Синатре или Э, Джонни Хартману или, не знаю, кому-нибудь еще. Это, несомненно, Бьорн Видар Сали. А, также с ним играют удивительные музыканты. А, например, на барабанах у нас есть барабанщик, которого зовут Джон Уикон. Он из города под названием Санкт-Петербург. Вам интересно, как такое могло случиться? Вы знаете, дело в том, что у Санкт-Петербурга есть на самом деле два Санкт-Петербурга. Есть еще второй Санкт-Петербург, который находится э, на Аляске, в Соединенных Штатах Америки. Он называется Санкт-Петербург. Вот, собственно, Джон Уикон у нас из Санкт-Петербурга, <laughs> скажем так. Э, Аляска, Соединенные Штаты. Джон Уикон. Потрясающий барабанщик с удивительной техникой, а еще один гость из Санкт-Петербурга, на этот раз уже нашего, а, это чудесный контрабасист Филипп Мещеряков. Причем получилось очень интересно. А, музыканты летели из Калининграда, где у них был концерт. И до этого они работали с другим контрабасистом, а прилетели очень поздно, и с Филиппом Мещеряковым, Мещеряковым у них не было возможности порепетировать. То есть Филипп готовился по партитурам, по записям, которые им, ему прислали. И прочитал на первом же концерте в Петербурге программу с листа, поэтому Бьорн практически ну, выразился в том духе, что это скорее русский вулдеркинд, потому что без репетиции, без какой-либо подготовки сыграть новую двухчасовую программу, это, конечно, нужно иметь настоящее мастерство. Поэтому Филипп Мещеряков, дамы и господа. На фортепиано играет удивительная пианистка, композитор, которую, может быть, кое-кто из вас уже знает. Она достаточно часто появляется э, в Вологде. А, я считаю, что это один из лучших джазовых композиторов в стране, и так думаю не только я, это один из немногих джазовых музыкантов на сегодняшний день, который у нас выступает не только в России, но и за рубежом, и пользуется определенной популярностью. Так газета «Ля Стампа» итальянская, это одно из ведущих итальянских изданий, назвала Наталью Скворцову русским гением. Бессменный лидер потрясающей московской группы «Живые люди» с 2005 даже года. Еще раз, Наталья Скворцова. Потрясающая игра, невероятная техника, искусство и, я думаю, что такая чуткость, по-настоящему женская чуткость в отношении музыки. Я думаю, что это тоже очень высоко ценят и сам Бьерн Сали. Ну и, конечно, гвоздь программы, без которого все это, наверное, бы ни в коей мере не могло бы случиться. Удивительный гитарист, который в последние 10 лет считается одним из лучших гитаристов а, Европы, обладающий своей уникальной техникой, который я даже не знаю, а, по ощущениям, для меня это есть, с одной стороны, что-то, вот, может быть, веяние какого-то, какой-то классики, французской, может быть, классики Равеля, Дебюси, какой-то импрессионизм, невероятный импрессионизм, помноженный на очень глубокое понимание, чувство блюзовой американской музыки, вообще джазовой традиции. А, ну, вы в этом, на самом деле, все скоро убедитесь, можете со мной не соглашаться, сделать свое какое-то впечатление, если вы им поделитесь, напишите в социальных сетях, э, где-то еще, то мы будем очень рады. Мы это, скорее всего, увидим. Я приглашаю на эту сцену гитариста, вокалиста, маэстро Бьорна Сали. Я останусь с вами, буду периодически заниматься переводом, только мне надо будет найти микрофон, он у нас, кажется, один. Ну, мы что-нибудь придумаем. Ну и последняя ремарка, очень важная – а сегодня чудесные вологодские товарищи организовали прямой эфир, прямую трансляцию, видеосъемку в этом изумительном зале, опять же, с удивительнейшей акустикой. Поэтому, если кто-то пришел не со своими, вот, вы поосторожнее, можете попасть в объектив камеры. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы сегодня здесь. Получайте удовольствие от музыки. Thank you so much, and welcome. Whoa. <laughs> All right, so tonight, you can turn it down a little bit. Tonight we're going to perform some music for you, uh, which will be either my originals or it'll be old standards that we love to play. And uh, all of those songs mostly will come from one or the other of my latest CDs. Сегодня мы представим программу отчасти это будут мои оригинальные композиции, авторские композиции, а с другой стороны это будут, естественно, знаменитые джазовые стандарты, которые вы наверняка знаете. И э, вся эта музыка представлена на моих дисках на двух альбомах. Окей. Okay. <laughs> All right. I actually brought those CDs with me here today, uh, and if you meet me after the concert, I'll be selling him, and I'll be signing him if you want. Я привез оба диска с собой, поэтому если вы встретите меня в фойе после концерта, я обязательно постараюсь все их подписать. So we opened up with a tune of mine called August at Last, and we're going to continue with a song called Rabalder. Мы начали композицией, которая называется August at Last или Конец августа конце августа. А следующая композиция, я так понимаю, что это на норвежском, <laughs> она называется «Рабалдор». Спасибо. Thank you very much. So when I was a child in Norway, what I did before I was a guitar player, I was a singer. And what I would do was go on tour. Between when I was 11 and 13, I would be going on tour quite a bit. I would play almost 30 gigs in one month And that was my thing. I was a rock and roll child <laughs> prodigy. До того, как я стал профессиональным гитаристом, а, я был маленьким. И где-то в промежуток между 10 и 13 годами а, я был, на самом деле, вокалистом. И очень много пел. И порой у меня было по 30 концертов в день. И я гастролировал по всей Норвегии с программой, по большей части, музыки в стиле рок-н-ролл. So that was my, my start in music. Then the guitar took over, and then I figured since we're here with these great acoustics, maybe I should bring back my old uh, singing chops and, and sing a song for you. Сегодня здесь великолепная акустика, великолепная публика, поэтому в самый раз, может быть, попробовать вернуть э, на место мои вокальные скиллы, мои вокальные возможности, мои вокальные умения и попробовать для вас что-то спеть. And in, in jazz music, there's a, a side genre or like a specialty field called vocalese, where they would put lyrics to like great improvised solos. And uh, we're gonna do one by James Moody, and it's called Moody's Mood for Love. в джазе есть такое направление под названием вокализмы. Что это означает? А, есть величайшие соло, которые когда-либо играли разные инструментальные музыканты, например, Чарли Паркер или кто-то еще. И есть целый жанр, когда вокалисты стараются положить на эти соло, на эти импровизации а, какую-то определенную лирику, определенные слова. И с такой вот композицией мы сейчас попробуем. А, композиция называется «Mood is Mood for Love». For love. Я в настроении для любви. А композиция принадлежит э, саксофонисту, тенор-саксофонисту Джеймсу Муди. all this talk. so tired of beating with that love. Never knowing what love's all about. Gents, when you come in, men, you can blow now if you want to way through. <laughs> Thank you. Thank you very much. Here's another old one. This one's called T42. Thank you so much. T for two. And we're going to uh, close this first set with um, a song by Bobby Timmons. So this is also from my new Standards album, which features John Week on, on the drums. And here is a song called That Dear. Следующая композиция называется That Dare и принадлежит потрясающему пианисту, который, кстати, к слову, работал много с автом Blakey Jazz Messengers. Зовут его Бобби Тиммонс, и эта композиция была записана вместе с Джоном Виконом а, на одном из моих альбомов. России. Наталья Скворцова, Москва. И Бьорн Видар Сали, Осло, Норвегия. Дорогие, ну, дорогие, дорогие друзья, у нас 10-15 минут перерыв, у вас тем временем есть возможность насладиться всеми благами, что спасла местный буфет, и мы вас ждем назад. И снова здравствуйте. Разрешите поинтересоваться, как вам буфет, все ли понравилось, все ли вкусно, как ваше настроение. Ну, люди, ну, ради бога. Ну, давайте уже аплодисменты, просыпайтесь. Ну, Там музыканты стоят и все слышат, как им аплодируют. Кстати, хотел сделать небольшую ремарку, рассказать историю о преимуществе того, почему хорошо быть музыкантом. Когда ребята прилетели в первый день в Москве после концерта в клубе Будмана, мы вышли из клуба, и первое, что они сказали, мы хотим выпить настоящего русского крафтового пива. Вот это вот была просто мысль номер один. А, так что получилось, что я не так часто гуляю по барам, поэтому я, в общем, не очень-то знаю, где они находятся. А мы были на Таганке. Я говорю, ну давайте просто пойдем вперед, что-нибудь да увидим. И действительно, каким-то невероятным чудом мы проходим всего лишь две минуты, и написано «Best Bar – лучшее российское крафтовое пиво». Ну вот не знаю, словно бы кто-то просто взял этот бар и поставил. Мы зашли, и хозяин тут же объявил, что через 10 минут мы закрываемся, вот вам по пиву, и, собственно, все. И музыканты сразу расстроились, ну как это так, мы-то надеялись, что мы сейчас выпьем, дойдем до нужной кондиции, э, отметим наш при прилет значит, в Россию и так далее, и так далее, и так далее. Что же нам делать? И первая мысль, которая пришла в голову, это достать инструменты и начать играть. Они же не выгонят музыкантов. И действительно, Бьорн достал гитару, а Джон взял такой звоночек, знаете, как на ресепшене, день день. И он стал на этом звоночке, значит, играть на столе и так далее, и так далее, и так далее. Через, через пять минут весь все постояльцы ходили ходуном, плясали, танцевали, кричали. Ну и мы просидели, кстати, там до места полночи, закончили там в час ночи. Вот, и музыканты достигли все-таки своей цели. И второй раз, приблизительно такая же история была в Калининграде, в аэропорту, когда э, у нашего Джона стали проверять палочки, щетки, подумали, что это какое-то запрещенное оружие. Э, и он вытащил палочки, и стал играть на вот этих мониторах, на локаторах, которые значит, определяют, что у вас, собственно, за багаж. И девушка конечно, улыбнулась, рассмеялась, говорит, да, так, это музыканты, понятно. Вот, так что преимущество быть музыкантом совершенно очевидное. Джон Уикон, барабаны. Человек-праздник во всех смыслах этого слова, <laughs> который создает потрясающую атмосферу внутри ансамбля. Филипп Мещеряков, контрабас. Наталья Скворцова, фортепиано. И Бьорн Салих, гитара и вокал. От лица музыкантов Музыкантам безумно нравится вообще, как все сегодня происходит, безумно нравится концерт. Поэтому от лица музыкантов благодарим филармонию за деятельное участие, за приглашение. И, конечно же, вас за то, что вы пришли на этот концерт и радуете нас своими аплодисментами. thank you Thank you so much. I have to say it's a, a real treat to be playing these uh, songs for you that I wrote on a small island in the south of Norway a couple of years ago. And um, it's fantastic to be here uh, and presenting this music for you. It's a real treat for me. So thank you for uh, for the, all the applause and that, uh, that you seem to like it. <laughs> Uh, Так, люди уже понимают. Хорошо. А, эту композицию я написал на одном из маленьких норвежских островов, а, поэтому, с другой стороны, мне очень приятно представлять эту музыку здесь. Это вызывает у меня определенные воспоминания, определенные ощущения. А, большое спасибо за ваши аплодисменты. And all of these originals that we're playing are available on a CD, but I think we're running out of them, unfortunately, but uh, they're also available online and stuff. Вся эта музыка доступна на дисках, к сожалению, в конце концерта мы должны будем бежать, сломя голову на поезд, который уже уходит там в 9 с небольшим. Uh, но эта вся музыка, в том числе, есть также и в интернете. Mm -hmm. And here is uh, one of my songs, it's called Sweet Lingering. Еще одна композиция Bjorn er Sweet. Bjorn. How it's called? Sweet. Sweet Bjorn? No. Sweet Bjorn. <laughs> Sweet Lingering. Sweet Lingering. Okay. thank mm -hmm. you sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy. Then the rain begins to fall. Pitter patter, pitter patter, love is gone. have sadness like the wind that stirs the trees. Winds that set the leaves to sway in, like some violins are watch her smile. That's just how she got her name. But since that side affair, she's lost her smile and changed her style. And somehow, she's just not the same. Thank you very much. Спасибо. I think we've come as far in the concert as we've come to our last song for the evening. But before that, I would like to thank you, everyone, for coming. It's been great to play here for you, and it's been wonderful that you made us feel so welcome. Hope to be back again soon. Thank you very much. Мы подобрались к концу концерта. Я хочу еще раз поблагодарить каждого, кто сегодня пришел, кто проявил такое гостеприимство. Мы вам очень благодарны. All right. Thank you. Here's Windjammer. See you. <laughs> うん。 Габаны, Соединенные Штаты Америки. Филипп Мещеряков, контрабас. Наталья Скворцова, Москва. Бион Видар Сали. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всего хорошего. Thank you. <laughs> all of me? Why not take all of me? Can't you see that I'm no good without you? I take my lips, I wanna lose them. Take my Пещеряков, Наталья Скворцова, Бьерн Салеев. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч! До свидания!